hallo, ihr kennt mich ja. Heute äh, haben wir uns vorgenommen, die ganzen Sachen äh, am letzten schönen Tag des, äh, des äh, Sommers Sand zu strahlen. Das ist einmal der Turm, das ist einmal die Kanone, die da hinten ist, das hintere Stück. Vor der Halle liegen schon die Turmwiege, äh, nicht die Turmwiege, die, äh, die Rohrwiege. Was liegt da noch? Die Kommandantenkuppel. die Rohrwiege da hinten mit einem der beiden Rückstoßzylinder, den anderen legen wir noch dazu. Das ist die äh, Rohrblende, die Kommandantenkuppel, äh, der Einsatz und der Deckel. Das muss also alles gemacht werden. Und hier kommt gleich ein externer Sandstrahler. Externer Sandstrahler, der müsste eigentlich schon da sein, aber wir nehmen an, dass er das nicht verschlafen hat und dann geht das ab. Wir, wir lupfen jetzt den Turm, Turm auf den Wagen, ziehen den raus und der wird dann da drauf gestrahlt. Da hinten sind noch die beiden Turmkränze, das ist der innere und der äußere Turmkranz. Äh, die müssen auch gemacht werden. Die äh, Lauffläche für die Kugellager, die habe ich schon abgeklebt und wir müssen ganz vorsichtig sein, dass wir das äh, von den Seiten so ansteuern mit dem Strahl, dass die Lauffläche nicht beschädigt wird. Okay. Das Problem wird ein bisschen sein, die Dinger sind sauschwer. Den inneren Ring kann man mit vier Mann heben vier, fünf Mann, den äußeren Ring nicht. Ich habe meine Handschuhe jetzt nicht dabei. Wir haben was für dich. <laughs> okay. Wenn das Ding runterkommt, würde ich mich verletzen. Also meinst du Turm oder Krone? Dir passiert schon nichts. <laughs> Halt! Bleibt hängen hier, wenn es schwingt. Jetzt! Das ist die Kanone, die wird auch angestrahlt. Der innere Teil samt Verschluss. ich da reingucke, habe ich das Gefühl, ich würde bei meiner Ex-Freundin reinschauen. Aber von der Breite her passt es, glaube ich. Der geht hier durch. oder? Bleib! ich muss da, nach vorne. Wenn da einer so. Ah. Reifen ist nicht ganz viel Luft drin. die Dinger hier liegen hier auf dem Rahmen, nicht das. Ja, ja. ja? Äh, Bernd, das ist ein mekko anhänger den haben wir früher gebraucht, um Panzer zu transportieren. Okay. Ja, aber das Holz wird sich nur spittig. Nein, das <laughs> geht nicht. Na gut, aber die sind dann auch. Aber kein Königstiger, oder? Nee. Aber ist ja nur Doch, ich habe also hab, hab ein Foto, wo der ganze Tiger auf so einem Anhänger ist. Der geht dann hinten ziemlich in die Knie aber, aber wie gesagt, wenn du hier einen Panzer draufsteht, ist das ja auch breiter verteilt. Hier hast du ja jetzt... Lass mal ganz runter. Sitzt, wackelt und hat Luft. Mein Kevin, zieh mal die Ketten so, also kurz bevor sie angezogen sind. Dackelprobe. Die Scheiße hält. Vas-y. That's where the big renter. Ha ha <laughs> ha. habt ihr ausgemacht? Also jetzt hat er gerade gesagt, der schafft das gar nicht in einem Tag. Der glaubt, äh, den Turm alleine äh, schafft er nur in einem Tag. Und den anderen Kram äh, morgen oder so. Ich oh war vielleicht etwas optimistisch. Ich habe gedacht, ach komm, der Turm zwei, drei Stunden und den Rest auch. Wird ein einigermaßen geruhsamer Tag. Jetzt sind wir in den Arsch gekniffen. Ich habe eigentlich morgen keinen Urlaub. Freitag fahre ich nach Bovington. Dann müssen wir noch einen Tag machen, oder was? Ja, wie es aussieht. Also hast du schon ein Hotel hier gebucht? Nee. <laughs> das hat uns jetzt alle kalt erwischt. Oh, nee, ich kann gar nicht bleiben. Ich tue die Frau. du mit deinem Panzer! Hauptzwinger selten liegen. Von hinten ist es sehr stark angegriffen und so. Also das ist abgeklebt, weil hier Kugellager draufläuft genau. und das ist aber in gutem Zustand. Das ist ja, das ist nicht angegriffen. Aber wenn man das strahlt, dann raut das ja auch auf. Und das ist angerostet hier. Ja, ja. Aber wie gesagt, auf einer Länge von ne, einem guten Meter. Das kriegen wir hin. Ich habe das hier vor ein paar Wochen schon abgeklebt. Das löst sich jetzt alles. Aber Okay. Und das ist der, in, äh, der äußere nee, Turm? der innere. Der innere, das ist der äußere. Und interessanterweise, wir hätten alle gedacht, dass, der, dass das Turmlager, oder sagen wir, dass der Turm auf den Lagern, auf den Kugeln eigentlich so liegt. Ne? Mhm. Ist aber nicht der Fall. Ja, die sind seitlich, die sind ja. Seitlich versetzt. Okay. Das ist so laut, dass du äh, also Ohrenschützer brauchst der, ist auch, der wird auch einen Vollschutzanzug haben, so war das zumindest, als, er, als wir die Wanne gestrahlt haben. Vollschutzanzug, Gasmaske und so. Weltraum, Weltraumanzug. Ja, genau. <laughs> du was Neues entdeckt? Ja, noch schwer. Da hast du immer Angst, dass du was vergessen hast zu fotografieren. Das ist die hintere Luke. Das ist der Wiegenteil von der Kanone. Hier wird praktisch in, kommt es in die Wiege rein. Die Flächen sind gut. Das ist der Rohrrückholer und der Stoßdämpfer. Ich weiß welches von beiden wo ist. Blende. Kommandantenkuppel. Also, wenn man das anguckt, Junge, Junge. Die Schmiere, so Gut, aber Rost ist nicht viel dran. Und der sagte, braucht jetzt länger als einen Tag. Das heißt, also Turm zuerst zum Sandstrahlen und dann die anderen Teile. Mal sehen, wie weit das der kommt. Wir hoffen, dass der an einem Tag fertig wird. ist doch von innen aus nichts zu erwarten und wenn nur ein bisschen, äh, ja. Die Oberflächenstruktur, die soll bleiben. Okay. Hey, Osman, ich muss dir noch schnell etwas Pedal aufzeigen. Wer da oben hinkommt, ist mal die Frage. Die Bleche sind ja, also der Turm ist ja aus gewalzten Blechen. Das war ja ein, äh, praktisch ein Innovationsfortschritt gegenüber den gegossenen Wannen, die man vor, vorher hatte. Auch der T34 ist noch alles gegossen. Äh, beim Tiger ist es so, beim Tiger 2, dass die äh, Wanne aus gewalzten Blechen besteht und der Turm aus gewalzten Blechen. Das heißt, beim Stahl äh, bei der Stahlgewinnung ist es so, man, man gießt den Stahl Koke, durch Kokillen oder so in Form von äh, Brammen. Brammen, das sind die großen Blöcke und die werden gewalzt. Die werden äh, in Walzgerüsten hin und her gewalzt bis eine bestimmte Dicke gemacht. Und das Ganze bei Temperaturen 700, 800 Grad. Bei diesen Temperaturen äh, korrodiert, also rostet der Stahl oberflächlich sofort. Er geht mit Luftsauerstoff. Und äh, dieser sogenannte Zunder, dieser Rostbelag, der wird eigentlich äh, bei gutem Stahl durch äh, Wasserstrahlpumpen, durch Wasserstrahldruck äh, weggeblasen. Aber früher hatte man da keine Zeit zu, machte ja auch nichts. Von daher hat man hier diese, diese Reste an Eisenoxid, äh, die, die bleiben. Das ist der sogenannte Zunder. Also das da. Ja. Und das da? Äh, das sind einfach äh, schlechte, schlechte Gießfehler. Ich meine, das muss sehr schnell gehen. Ja. Kommt er hier rauf dann? Ja, das wir hoffen. Dann muss er von oben wahrscheinlich. Wie lange hat er dafür jetzt gebraucht? Eine Viertelstunde. Wenn er jetzt ein bisschen warm ist und so und sich da eingestrahlt hat, sag ich mal. Aber dann müsste er das doch in, mehr als in weniger als einem Tag schaffen. Das ist der Sand, mit dem Sand gestrahlt wird. Mit hohem Druck wird es praktisch auf die Oberfläche draufgepustet mit Luft und dadurch wird den ganzen Unreinheiten, auch der Rost praktisch von der Oberfläche entfernt. Jetzt geht's wieder los. Außen fertig, innen noch nicht. Naja, oh auch nicht, nicht ganz fertig. Hier fällt noch ein bisschen. Vorne auch. Dieser ganze Sand. шаров кантига гранулят da kommt das Granulat rein in den Behälter. Und äh, von da gibt der, äh, geht der Druck vom Kompressor und das drückt quasi das Granulat nach vorn. Kommt so eine Scheiße raus dabei. Dann schafft das hier. Wo willst du hin? Hier rüber. müssen den Turmkranz auflegen zum Sandstrahlen auf die Holzböcke da draußen und später zum Lackieren dann. Böcke hier hin, dann auf die Böcke und dann hinten einen dritten Bock hin. Und meine Arm 1, 2, 3. Und dann gibt man hinten auf zwei Bock und dann hängt man rum und dann noch den Boden am Boden. Aber oh, jetzt ist richtig verstanden. Wir laden ein. Nein, am Boden. Am Boden wechseln? Aber ich gucke nicht, ich kann nicht mehr Vorne am Boden Achso, okay. Ich will sagen, dass vorne wegrutscht. Vorne entlang. Aber nicht gleich am Kopf. We da wäre ja jemand mit dem Kleinen, hier weiß nicht, ob wir den 1, Nein, Wir da vorne, am Boden an. Dan Dann laden wir ihn ab, machen da zwei Böcke an. Oder einen. Und nachher hängen wir um und ziehen dann wieder rauf. Aber das Problem ist, wenn schon ich hinten aufstellen und so aber nicht. Aha, du meinst hinten jetzt auf Böckli und dann. Ja, genau, ja, aber dann eben dann so. Und so aber. Ja. Dann fahre ich jetzt mit mehr zu Böckli durch. Ja, genau. Also ein Böckli und dann zurück. gabinete do Paulo.